ग्राम पंचायत बेहरामुड़ा जो धर्मजयगढ़ ब्लॉक पे आता है धर्मजयगढ़ ब्लॉक एक आदिवासी ब्लॉक है और इस ब्लॉक में पेशा कानून लागू होता है पेशा कानून का उल्लंघन करते हुए बेहरामुड़ा में बिना ग्राम सभा के यहाँ एक मिनी माता बांगो सिंचाई डैम परियोजना का निर्माण किया गया है जो 2015 में यहाँ का कार्य चालू हुआ और इस काम में लोगों को न तो सूचना दी गई न तो इन्हें मजदूरी मिला और न ही उनके ज़मीन पर डैम बनने पर उनको किसी प्रकार का कोई मुआवजा मिला कत के कर्जा में है तुम्हारा कुल कुल मैंने टिकरा हो के पाँच एकड़ है भाई हम्म। मैंने वहाँ डूबा है एक एकड़ डेढ़ अठेस में बरसात में बरसात में पूरा उड़ जाता है पूरा जितना तुम्हारे पाँच एकड़ जमीन है सब डूबते थे लगभग 21 किसान हैं 21 किसानों में लगभग 100 से अधिक लोग निवास करते हैं और आज इन 21 परिवार के 100 लोगों को इस डैम से बहुत सारी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है सभी किसान मुआवजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए जी। तब तो कहीं जाकर कोई भी ज़मीन खरीद सकेंगे छह किसान ऐसे हैं जी। उन लोगों का बस वही में ज़मीन था और इधर उधर नहीं है तो ये लोग अभी कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं बहुत कठिनाई पड़ रहा है उन लोग को तो, तो मुआवजा वाजा फसल के मुआवजा कुछ आई पता नहीं है नहीं दिन है और ज़मीन के जमीन के पता नहीं है पैसा हाँ कतक के भाव में देवो कहीं आठ आठ लाख के हाँ। तो भूमि अधिग्रहण हुई से कि तुहन बेचे हा नहीं बेचे हाँ भूमि अधिग्रहण हुई से हाँ। तो पैसा कानून क्षेत्र जोन है वो में तो चार गुना मिले के रहते तो कैसे तुम्हारा सिर्फ आठ लाख के हिसाब से धोखा थे तो इलाहाबाद बोलो पता नहीं है ना सर इसमें भूमि खरीदी गई या भू अर्जन हुआ ये तो भू अर्जन हुआ है जी तो कौन कौन अधिकारी करा शिकायत करे है करे हम तो कलेक्टर कर हम कर रहे गढ़ के हाँ ये यहाँ घूम जे रहे धर्मजयगढ़ भी हम्म करा जे रहे का हम्म, का की हिन तो दुआ बो की किसी हाँ। ने दी की मैं चाहता हूं कि श्रीमती अलरमेल मंगाईडी जो वर्तमान कलेक्टर हैं उन्हें चौरानवे पच्चीस तिरपन तेईस अस्सी पर फ़ोन कर दबाव बनाए ताकि किसानों को उनके हक का पैसा मिल सके मैं राजेश गुप्ता जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए